ये हम लोग द्वारका एक्सप्रेस से ये रोड यहाँ पे कनेक्टेड आता है ये यहाँ पे रामप्रस्ता साइट है रामप्रस्ता साइट ऑलरेडी यहाँ पे इस रास्ते से कनेक्टेड है और यहाँ पे सेंचर ग्लोबल का फोर्थ प्रोजेक्ट जो आ रहा है ग्लोबल सिटी के जो इनका थर्ड फेज था उसी के साथ में इनका फोर्थ प्रोजेक्ट आ रहा है सर इसके मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पे होर्डिंग लग रही है ये आज का ही है एकदम आज है 25 क्रिसमस का डे है सर क्रिसमस वाले डे ही यहाँ पे होर्डिंग लग चुकी है आप देख सकते हो और होर्डिंग लगने के साथ ही जो साइट एक्वायर का काम है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है और आप यहाँ अंदर थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको जे वगैरह से लेवलिंग और मट्टी डाली जा रही है यहाँ पर ऑलरेडी